warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya tentunya di channel Irma Nova Azriati. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik aja. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman lagi untuk untuk melihat isi dari Mister DIY. Oke? Okay? Hmm. Beberapa bulan belakangan ini, Mister DIY telah tersedia di Aceh Timur tentunya di Idi Raya, di depan SMA Negeri 1 Idi Jadi, Mister DIY ini tidak jauh dari rumah saya. Saya akan ngajak kalian untuk menemani saya di saat saya ingin melihat isi Mr. DIY-nya sebelumnya. So, yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa ya diaktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, okay, check it out. Thank you. kepada Anda di mana untuk tidak membuka atau melepas segel kemasan sebelum Anda melakukan pembayaran di kasir kami yang telah kami sediakan. Dan kami informasikan kepada Anda dimohon untuk tidak makan, minum, serta membuang sampah sembarangan di pusat perbelanjaan kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas berbelanja Anda kembali. Mr. DIY always will Thank you. Yeah.